ወገኖቼ ዛሬ ስለዚህ ስላለንበት ሁኔታ በጣም አስፈላጊ ነገሮች መናገር ፈልጌ ነው እና ወገኖቻችሁን ብትጋብዟቸው ደስ ይለኛል። በጥቂት ደቂቃ ውስጥ እጀምራለሁ መልእክቴን። እባካችሁ ወገኖቻችሁን ጋብዟቸው። ከተጀመረ በኋላ የምትመጡ ሰዎች ወደ ኋላ ሄዳችሁ ብታደምጡ እና መልእክቱን ብታስተላልፉልኝ ደስ ይለኛል። እባካችሁ ዋልባ ገዳ ምስል እንደምን ታረሰ የስምንተኛው ሺህ ትንቢቱ ደረሰ ያውቅለት ለአማራው ነጻነት ማን ገሰገሰ ሻምበል የከሰቱት ትሰራ የከሰሉት ጀግና የለም ብለ ገዳሙን ላረሱት ላስማችን ፈንቅለው እንግዲህ ግን አልሆነ በምንችለው ምንችለው ባኖ ገስግስና የለ ውድ ኢትዮጵያን ወንድሞቼ ይህንን እኔ የሙዚቃ ሰው አይደለሁም። ይህንን ሙዚቃ እንደው ሳዳምጥ ነበር፣ በፊትም ሳዳምጠው ነበር እና ገዳሙን አረሱት አጽማችን ፈንቅለው ይላል። ይሄ የወልቃይት ሰዎች ላለፉት ሀያ ሰባት ዓመታት የነበረባቸውን ሰቆቃ ያፈሰሱትን ደም ያደረጉትን ተጋድሎ ጥቂት ዓመታት በፊት በሽለላ የሆነ ጀግና የሞተበት ቀብር ላይ የተናገሩትን እያዳመጥኩ ነበር። አሁንም የኢትዮጵያ ጀግኖች እየተዋደቁ ነው። ዛሬ መናገር የፈለግኩት በጣም ዲሳፖይንትድ ያረጉኝ ነገሮች አሉ። እነሱም ዲሳፖይንት ያረጉኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ተነስቶ እግዚአብሔር ከአውሬው መንጋጋ ሊያላቅቀን እጁን ሲዘረጋ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያንን እጅ ሙጥኝ ብሎ ይዞ ከአውሬው መንጋጋ ለመላቀቅ ሲነሳ በውጭ ያለን ኢትዮጵያውያን በተለይ elite የሚባሉት intellectual የሚባሉት የተማሩ ምሁራን የምንባል እኔ ራሴን ከዛ ውስጥ መቁጠርም አልፈልግም፣ እዛም አደለሁኝም። እኔ አንድ ተራ ግለሰብ ነኝ። ባይ ወይ ብዙ ጊዜ ዶክተር ዳኛቸው ምናምን ትላላችሁ። እኔ ዶክተር አደለሁኝም፣ ተራ አቶ ሰው ነኝ፣ አቶ ነኝ እና ከዛሬ ጀምሮ ዶክተር እንዳትሉኝ፣ ዶክተር አደለውም፣ አቶ ነኝ። ይህን መልእክት የማቀርበው ስማቸውን ኢሜልም ሲጽፉ ደብዳቤም ሲጽፉ ሰውም ሲያናግሩ ዶክተር ገሌ ነኝ ብለው ራሳቸውን ለሚጠሩ ከኢሜላቸው ጀርባ ወደ ሰባት line ሰባት መስመር ያላቸውን title earn ያደረጉት አይደለም ማለት አይደለም። ያንን ለሚዘረዝሩ ለኢትዮጵያ ልጆች የተከበሩ ትልቅ ቦታ ላይ ለደረሱ የኢትዮጵያ ምሁራን ኢሊቶች ለእነሱ ነው መልእክት የማቀርበው እና ይህን መልእክት አድርሱልኝ። ይህንን መልእክት የማቀርብበት ምክንያት አለኝ። ይህን መልእክት የማቀርብበት ምክንያት በአሁኑ ጊዜ አገራችን ከፍተኛ ሰቆቃ ላይ ሆና ይህንን ያለንበትን ካለንበት ሰቆቃ እግዚአብሔር ሊያድነን እጁን ዘርግቶ ከአውሬው ሆድቃ እንደውም ከመንጋጋው አይደለም ከሆድቃ ውስጥ ጎትቶ ሊያወጣን በተነሳበት ጊዜ በተለይም አማራውን በማኒፌስቶ ደረጃ ጽፎ አማራን ለማጥፋት አማራን አከርካሪውን ለመስበር የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ለማውደም የተነሳ ኃይል እግዚአብሔር የዛን አከርካሪ ለመስበር የሚያስችል እድል በሰጠን ጊዜ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄንን እድል አይቶ እግዚአብሔር መከራችሁ በቃችሁ ባለን ጊዜ ያንን ተከትሎ ሲነሳ በዓለም ውስጥ ያሉ የኢትዮጵያ ጠላቶች በሙሉ አንድ ላይ ሆነው እንደ አንድ ሰው አንድ አንገት እንዳለው ጭንቅላት ተሰባስበው ሊያጠፉን ሲነሱ በየቦታው በየሚዲያው ትንንሽ የቴሌቪዥን station ኖች ሳይቀሩ እዚህ ያሉ local station ኖች CBS፣ NBC፣ Associated Press፣ AFP፣ የ United States Information Service you name it United Nations ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ሳይቀሩ ኢትዮጵያን እየከሰሱ ኢትዮጵያ ላይ TPLF የትግራይ ህዝብ ነጻነት ግንባር ነኝ የሚለው የትግራይ ህዝብ ጠላት በመጀመሪያ ደረጃ የዚህ የ TPLF ጠላት TPLF ያጠፋው የትግራይን ህዝብ ነው። አርባ ሁለት ዓመት ደግሞ የትግራይ ህዝብ አንገት ላይ ቆሞ መተንፈስ እንዳይችል ያረገ የትግራይ ህዝብ ጠላት የኢትዮጵያ ጠላት የሆነ ድርጅት በሚያፈሰው ገንዘብና ከግብፅ በሚያገኘው እርዳታ ፕሮፓጋንዳ እየሰራ በየአቅጣጫው እየተደረገ ያለውን ግፈኞችን ለማጽዳት ኢትዮጵያን ከግፈኞች አንድ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጽዳት የሚደረገውን ትግል የህግ የማስከበር ግፈኞችን የዘር ማጥፋት የዘር ማጥፋት ግድያን በኢትዮጵያ ውስጥ በሙሉ ያስፋፉ በተለይም አማራውን እየመረጡ ያስጨፈጨፉ የኦርቶዶክስ ክርስቲያንን ማህተብን በጥስ እያሉ በጂሃዲስቶች ያሳረዱ እነሱን ለማጽዳት የሚደረገውን እርምጃ በዓለም ዙሪያ በፕሮፓጋንዳ ማሽነሪያቸው የተጠቀሙ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን እንደ እብድ እንደ ሳይኮፓት የኢትዮጵያን ሰራዊት ደግሞ ትናንትና የዛሬ ሳምንት የታረደውን ሰራዊት የትግራይን ህዝብ እየረዳ አብሮ ማሳ ገብቶ ቡቃያ እንዳይበላሽ አብሮ ሲሰራ፣ አንበጣ እንዳይበላው አንበጣ ሲከላከል፣ ድልድይ ሲሰራ የኖረውን ሰራዊት ሀያ ዓመት አብሯቸው እነሱ ውስጥ የነበረውን ሰራዊት ያረዱት የእነሱ ደም ሳይደርቅ ክሱ ተመልሶ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ ሆኗል። ይሄ እየሆነ ሳለ የኢትዮጵያ ምሁራን ምን እያረጋችሁ ነው? ምን እያረጋችሁ ነው? የኢትዮጵያ ስድስት percent የማይሆን population ያለው ትግራይ ከዛ ውስጥ ደግሞ ከትግራይ ህዝብ ውስጥ ስድስት percent የማይበልጡ ገዳዮች የኢትዮጵያን ህዝብ እርቃኑን አድርገው የዘረፉ ዘራፊዎች ልጆቻቸውን እኔ እዚህ ካለንበት እኛ የማንገባበት ሰፈር በሰፈሩ እንኳን የማንነድበት ማሪና ደሬ ocean ኡ ላይ ውሃው ላይ የሁለት የሶስት ሚሊዮን ብር condominium ገዝተው የሚኖሩ ልጆቻቸው እዛ የሚኖሩ የትግራይን ህዝብ ያራቆቱ ተመልሰው እንደገና ፕሮፓጋንዳ እያካሄዱ ባሉበት ጊዜ እዚህ ላይ አሁን ለጥፌዋለሁ አንዱን ፕሮፓጋንዳ የኢትዮጵያ መንግስት በግፍ የትግራይን ህዝብ እየወጋ እንደሆነ የሚያሳዩ በየሬዲዮ station ኑ በየቴሌቪዥን station ኑ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ሲደረግ የእኛ ምሁራን ምን እያረጋችሁ ነው? አሶሽትድ ፕሬስ የውሸት narrative ሲያወጣ እናንተ ምን እያረጋችሁ ነው? የኢትዮጵያ ምሁራን የምልበት ምክንያት አብዛኛው ኢትዮጵያዊ በእንግሊዝኛ ለ ለአሜሪካን ሴኔተሮች እና ለኮንግሬስ፣ ለ United Nations፣ ለ European Union፣ ለአፍሪካ ዩኒየን ቆንጆ አድርጎ አቀነባብሮ ለመጻፍ ተመክሮ የለውም። እናንተ ግን አላችሁ። ይሄን ግን አላረጋችሁም። shame on you ነውር፣ ከፍተኛ ነውር። ዶክተር ካልተባላችሁ የምታኮርፉ እራሳችሁን ዶክተር እያላችሁ የምትጠሩ ሰው ዶክተር ካላላችሁ ሰውን የምታኮርፉ ኢሜል ጽፋችሁ ያላችሁን የ title ኣችሁን የምትደረድሩ ኦኬ፣ እርናርጋችሁታል። ምንም ችግር የለም እሱ ላይ። ችግሩ ግን ያንን የሚመጥን ስራ ለኢትዮጵያ ህዝብ አትሰሩም። ፕሮፓጋንዳ campaign ሲደረግ እሱን ለመመከት የእኛን እውነት ውሸት ተደርጎ ሲቀርብ የኢትዮጵያ እውነት ይሄ ነው። ኢትዮጵያ ላይ genocide ያካሄደ ቡድን ነው ይሄ TPLF ብላችሁ articulate አድርጋችሁ በግልጽ ጽፋችሁ የማታቀርቡ እኛ ማንችለውን እንድንሰራ የምታስገድዱን እኔ አሁን ያንን ለመስራት ችሎታው የለኝም፣ training ኡም የለኝም። እኔ ሶፍትዌር ነው ያጠናሁት፣ ኮምፒውተር ነው ያጠናሁት። ያንን መጻፍ አልችልም። እናንተ ስላላረጋችሁ ግን እኛ እንገደዳለን ይሄንን ለማድረግ። በቅጡ ግን ልንሰራው አንችልም። ቁጭ ብላችሁ ግን እኔ አሁን አንድ የሚሄድበት የ email group አለ። ወደ መቶ አስር መቶ ሰላሳ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ፕሮፌሰሮች፣ ዶክተሮች በአለም ዙሪያ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የታወቁ ትልልቅ ሰዎች አሉ። በምንም ስታንዳርድ ከማንም የማያንሱ የሚበልጡ አሉ። እዛ ውስጥ ቃላትን እንደ ፀጉር ሲሰነጥቁ የሚውሉ እርስ በራሳቸው ሲባሉ የሚውሉ ነገር ግን አንድም ስራ የማይሰሩ ናቸው ብዙዎቹ። ከዛ ውስጥ ጥቂቶች አሉ እማከብራቸው እንደ ሰማይ ስባሪ የምቆጥራቸው ጥቂቶች ወዳጆች አሉ፣ ስራ የሚሰሩ ሌት ተቀን የማይተኙ። የቀረው ግን ሰባ ሰማንያ percent ኡ ራሱን ማሳጅ እያረገ ራሱን ትልቅ እያረገ ለመታየት የሚፈልግ ነገሩ በየት በኩል እንደሚወድቅ እንደሚያዘምም ካየ በኋላ የሚናገር አደጋ ላይ ባለንበት ጊዜ ግን አፉን ዘግቶ opportunity የሚጠብቅ opportunist የሆነ ምሁር ነው ኢትዮጵያ ያፈራችው። በጣም ያሳፍራል። ደግሞ በብዛት እነኚህ ምሁራን እነኚህ ምሁራን በስልሳዎቹና በሰባዎቹና በሰማንያዎቹ ያሉት በሀምሳዎችም ያሉ የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ገበሬ በከፈለው በታክስ ገንዘብ የተማሩ ናቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱ ግን አሁን ከፍተኛ አደጋ ባለንበት ጊዜ ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ campaign ኢትዮጵያ ላይ በሚካሄድበት ጊዜ ኢትዮጵያን ለማጥፋት የተነሱ ከግብፅ ጋር እንኳን አብሮ ወግነው ኢትዮጵያን ለማጥፋት የተነሱ ትናንትና ኤርትራ ላይ ቦምብ ነው ሚሳይል ጥለው ነገሩን internationalize አድርገው ሌሎች አገር እንዲገቡ ስዩም መስፍን ተናግሯል። ሌሎች አገር ቁጭ ብለው አያዩም፣ ይገባሉ። ስራቸው፣ ፍላጎታቸው ሌሎች አገር እንዲገቡና ኢትዮጵያ እንደ ሲሪያ እንድትሆን እንድትበተን ሲያደርጉ እናንተ አርቲኩሌት አድርጋችሁ በየቀኑ እያንዳንዳችሁ አንዳንድ አርቲክል ብትጽፉ ይሄንን ፕሮፓጋንዳ መቋቋም እንችል ነበረ። በእኛ ስንፍና ብቻ በእኛ ስንፍና ብቻ በተኛበት ወገኑን ህዝቡን አምኖ የታረደው ወታደር የገበሬው ልጅ ወታደር ኢትዮጵያዊው የእሱ ደም በነፃ ከልብ ደመ ከልብ ሆኖ ትግራይ በረሃ ውስጥ ደርቆ አውሬ ልሶት ይጠፋል። ቁጭ ብላችሁ የምታየው በጣም ታሳፍራላችሁ። ደግሞ ዛሬ እነግራቸዋለሁ። ብዙ ጊዜ ለመናገር የማልፈልገውን ነገር ዛሬ ማለት እፈልጋለሁ። እገሌ ዶክተር ነኝ ምናምን እያል የምትለው ዶክተር ብሎ ራሱን መጥራት ያለበትን ፓብሊክ medical doctor የሆነ ሰው ብቻ ነው። ምክንያቱም responsibility ው ነው ማን እንደሆነ ምን እንደሆነ ለፓብሊኩ ማሳወቅ ስላለበት I'm doctor እገሌ ይላል። የቀራችሁት ዶክተር ነኝ ብላችሁም አትበሉ አይባልም። ስማችሁን ከጻፋችሁ ወዲያ ጽሁፍ ላይ so and so PhD ብላችሁ ጻፋችሁ ጻፉ። ይሄ ናይጄሪያ እና ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ነው። ይሄ አፍሪካ ላይ ብቻ ነው። ይሄ ራስን ለማካበድ እና ለመታየት ነው። ሰርተህ ብትታይ ፋይን ሳትሰራ ግን መለጠጥና ለመታየት መሞከር ዋጋ የለውም። ኢትዮጵያ የምትፈልግህ አሁን ነው። ኢትዮጵያ የምትፈልግሽ አሁን ነው። እኔ ዶክተር እገሌ ነኝ፣ ፕሮፌሰር ገሌ ነኝ ያላችሁ አትለጠጡ። ግድም አይሰጠንም እኛ ስራችሁን ነው የምንፈልገው። እኔ ብዙ አቶዎች አውቃለሁ፣ አቶ እገሌ የሚባሉ ልጅ እገሌ የሚባሉ እናንተ ተጨምቃችሁ ከእናንተ የበለጠ ስራ የሚሰሩ እና የፈለጋችሁ ልትሉ ይችላላችሁ። ዳኛቸው እንደዚህ የሚለው PhD ስላላገኘ ነው ልትሉ ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁ ማለት ትችላላችሁ። ለእኔ ግን PhD doesn't mean anything to me። ማናችንም ትምህርት ቤት ከገባንና ሁሉን ነገር ዘግተን እንማር ካልን አንዱ አይደለም ሁለት ሶስት PhD ማግኘት የሚችሉ ሰዎች አሉ። እሱን ልነግራችሁ እችላለሁ። ይህንም ብዙ ጊዜ ስራ የሚሰሩ እናንተ ያልሰራችሁትን ስራ የሚሰሩ ስማቸውን አልጠቅስም። ትምህርታቸውን ሰከንድ ኮሌጅ እንደነበሩ የዛሬ 25 ዓመት አቋርጠው ወያኔን ለመታገል የተነሱ ወገኖቼ አሉ። እናንተ የራሳችሁን እንጀራ ስትጋግሩ ለሀገራቸው ብለው ትምህርታቸውን ትተው ጠዋት ኢትዮጵያ፣ ማታ ኢትዮጵያ፣ ሲተኙ ኢትዮጵያ፣ ሲነሱ ኢትዮጵያ የሆኑ ገንዘብ ያላካበቱ ዲግሪ እንደናንተ ያላካበቱ ለኢትዮጵያ ሲለፉ አንዳንዶቹ በረሃ ሲመላለሱ እና ያንተ ዘጠኝ ዓመት በርህን ዘግተ ለራስ እየኖርክ አንድ ዲግሪ ስለያዝክና PhD ስለተባልክ it anything። ስትሰራበት ብቻ ነው ዋጋ የሚኖረው። እና ብዙ ከፍተኛ campaign እየተደረገብን ነው አሁን as I speak የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ይህንን ጦርነት ጦርነት ይሉታል የህግ ማስከበር law enforcement operation አቁሞ እነኚህ የህዝባችንን ደም ያፈሰሱ ማይካድራ ላይ ትናንትና አምስት መቶ ሰውን ያረዱ ሰዎች ከነሱ ጋር እነሱን ሌጂትማይዝ የሚያደርግ ድርድር እንዲያደርግ እየተገደደ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ደግፍም አትደግፍም የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያን የሚወክል መንግስት መሪ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። የምንቃወመውን እየተቃወምን በአሁኑ ጊዜ ግን እግዚአብሔር የላከልንን ከአውሬው ሆድ ለማውጣት የላከልንን እጅ አብረን ይዘን ይሄንን እርኩስ ኃይል የምናጠፋበት በተለይም አማራውን የምንታደግበት ዘመን አሁን ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር አብረን እንቆማለን። ከወታደራችን ከኢትዮጵያ የጦር ኃይል ጋር አብረን እንቆማለን። በአማራ ክልል ፋኖ ከሱ ጋር ከሚታገለው ጋር አብረን እንቆማለን። ከሱዳን border ጋር ትግራይ አልፎ ወደ ሱዳን የሚሄድበት መንገድ እንዲዘጋ ተዘግቶም እንዲቆይ እነኚህ የኢትዮጵያ ጠላት TPLF የትግራይ ህዝብ ጠላት TPLF ከኛ አልፎ እየተሸጋገረ ከሱዳን ጋር አልፎ ከ Egypt ጋር እየተናገረ አገራችንን ሊያጠፋ ስለሆነ ያንን ደጀን ሆኖ የሚይዘው የወልቃይት ጠገዴ፣ የጠለምት፣ የሴቲት ሁመራ አማራ ነው። ያንን መደገፍ አለብን። እናንተ ደግሞ ምሁራን ተብዬዎች ራሳችሁን proof ስታደረጉ ድረስ የእናንተ ምሁራንነት ምንም አይደለም፣ ለኛ ዋጋ የለውም። ራሳችሁ ቤት ኪራይ ለመክፈያ የመኪናችሁን payment ልጆቻችሁን ለማስተማሪያ ከዛ ያለፈ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር የለውም፣ አይጠቅመንም። እና ዛሬ ይህንን መልእክት ወጥቼ የኢትዮጵያ በተለይ ዳያስፖራ ያለውን ምሁራን ለመወንጀል ለመወንጀል ለመክሰስ ለማሳጣት ስነሳ ራሴ መስራት ያለብኝን በአቅሜ ለመስራት ተዘጋጅቼ ነው። እማልችለውን እጠይቃለሁ። ለመርዳት ተባበሩ። ስሳሳት ደግሞ አርሙኝ። የምረዳው ነገር ካለ ደግሞ እናና እርዳ በሉኝ። ሌላ ነገር ማለት ባልችል መሸከም እችላለሁኝ። ብዙ ኢትዮጵያኖች አላችሁ አሁን አንድ የኢትዮጵያ የፊዚሽያንስ የሕክምና ባለሙያዎች የዶክተሮች ስብስብ አለ። ኢትዮጵያን ተሰባስበው ለመርዳት ወገኖቻችንን ለመርዳት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጓሉ፣ እያረጉም ነው። ለእነሱም ደግሞ የማቀርበው መልእክት አለኝ። ያለኝ መልእክት ምንድን ነው? ሰው ከታመመ በኋላ ወይ ከቆሰለ በኋላ ለማዳን ሳይሆን እንዳይቆስልም ለሚደረገው ትግል አስተዋጽኦ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፍተኛ ፕሮፓጋንዳ እየተካሄደብን ነው። ባላችሁበት ዩኒቨርሲቲ፣ ባላችሁበት የ medical facility፣ በምትመሩት ተቋም ተደማጭነት ስላላችሁ articulate ስለሆናችሁ እየተደረገ ያለውን campaign ኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ያለውን campaign ለማቆም በሚደረገው ጥረት ውስጥ ተሳተፉ። አሁን ኢትዮጵያን አሜሪካን ሲቪክ ካውንስል የሚባልና Ethiopian Advocacy Network የሚባል uh, ከሌሎች uh, uh, አክቲቪስቶች ጋር አብረን ሆነን የወጣ ጽሁፍ አለ። እሱን publish አድርገነዋል። ከዚህም ጋር አያይዤ አስቀምጠዋለሁኝ። እሱን በያላችንበት በያለንበት ሁላችንም distribute እናርግ። ከዛ ውስጥ ደግሞ ከፈለጋችሁ Word document ኡን post እናደርገዋለን። ከዛ ውስጥ ወስዳችሁ እናንተ በመሰላችሁ edit አርጋችሁ የድርጅታችሁን ስም አርጋችሁ አውጡት። ሌላ ደግሞ አሁን ይሄው group ደግሞ አሁን የጠቀስኩት group ያዘጋጀው link አለ። አሜሪካን ሀገር ውስጥ ላሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ባሉበት ቦታ ያንን link ኡን ሲጫኑ በቤታቸው አድራሻ በስማቸው የእነሱ Congress representative ኣቸው ማን ነው፣ Senate ማን ነው፣ የ state representative ማን ነው ብሎ አይቶ ደብዳቤ የተዘጋጀውን ደብዳቤ በስማቸው ይልካል። ይሄን ሁሉ ስናረግ ተጽዕኖ ማድረግ እንችላለን። እየተደረገብን ያለውን በግብፅና ከትግራይ ነፃ አውጪ ድርጅት TPLF ጋር አብሮ ሆኖ ከሚደረገውን campaign ለማምከን እንችላለን። እና እሱንም post አደርገዋለሁ። ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ በሙሉ በጣም አደገኛ የሆነ ቦታ ላይ ያለ ነው። እነኚህ የቲፒኤልኤፍ መሪዎች ተይዘው ለፍርድ ካልቀረቡ ከነሱ ጋር የኢትዮጵያ መንግስት ኒጎሼት ካረገ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት መቃብሩን እየቆፈረ ነው ማለት ነው። አይተኙለትም። እንደ አንድ ግለሰብም አይተኙለትም፣ ያጠፉታል። እንደ መንግስትም ያጠፉታል። ያንን ካረጉ ደግሞ በኋላ ኢትዮጵያን ይበትናሉ። ጋራንቲድ ምንም ጥያቄና መልስ የሌለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር መውሰድ ያለበት አቋምና ኢትዮጵያኖች በሙሉ እስታሁን ደስ እኔ በደንብ አድርጌ ሌት ተቀን ቁጭ ብዬ እከታተላለሁ። ከኔ ጭምር ያለን አቋም ይሄንን ጦርነት እነኚህን ግፈኞች በካቴና ታስረው ለፍርድ ካልቀረቡ መቆም የለበትም። የትግራይ ህዝብ ደግሞ ይተባበራል በዚህ የትግራይ ህዝብ ልጆቹ አይሞቱም። ለዚህ እኔ ነገ ከነጎዲያ ዶክመንት ያደረኩት አለ እነኚህ የ TPLF መሪዎች በየከተማው ያላቸው ቤቶች ልጆቻቸውና የነሱ የሚስቶቻቸው የገዙት ቤቶች በምን ሁኔታ እንደሚኖሩ ምን አይነት ቅሪት እንደተቀመጠላቸው የትግራይ ህዝብ ሊያውቅ ይገባል። ያንን we'll make it public። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውንም ደግሞ በልጆቻቸው በሚስቶቻቸው የገዙትን የዘረፉትን ሌላውን ድሃውን ኦሮሞውን፣ ጉራጌውን፣ ጋምቤላውን፣ አማራውን አፈናቅለው የወሰዱት መሬት ላይ የሰሩት ቤቶች፣ ሆቴሎች የእነ ስዩም መስፍን ሆቴሎች አሉ፣ bed breakfast፣ ሌሎችም ሌሎችም ሆቴሎች እነሱን ሁሉ identify ተደርጎ ለህዝብ መታወቅ አለበት። የትግራይ ህዝብ ማወቅ አለበት። ከሱ ጉሮሮ ተነጥቆ የተወሰደው ገንዘብ የት እንዳለ ማወቅ አለበት። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ይቆማል። የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ምሰሶ ነው። ይህንን ለመደለል አይደለም የምናገረው። ማንም ያውቃል ይሄንን። ይህንን ማያውቅ retarded የሆነ ሰው ብቻ ነው። እና ከነኚህ ቀማኞች ጋር የትግራይ ህዝብ አይቆምም። international community የሚፈልግ ከሆነ international community አሜሪካን ሆነች አሜሪካንም ሆነች European Union የሚፈልግ ከሆነ እነኚህ ሰዎች እነሱን አነጋግረው ባዶ አይሮፕላን fuel ሞልተው ነዳጅ ሞልተው መቀሌት አርፎ እያንዳንዳቸው አንዳንድ ሻንጣ ይዘው እዛ አይሮፕላን ውስጥ ገብተው ከኢትዮጵያ ህዝብ ዘርፈው ያስቀመጡት ብር ወዳለበት አካባቢ ሊበታተኑ ይችላሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ በህዝብ ማጥፋት እንከሳቸዋለን። ይሄን ብቻ ነው short of this። ከዚህ ባነሰ የኢትዮጵያ ህዝብ ከማንም ጋር በማንም ግፊት መደራደር የለበትም። ሌላው ነገር ማለት የምፈልገው የአሜሪካ መንግስት ዜጎቼ ኢትዮጵያ ባለው ትግራይ ውስጥ አሉ እነሱን ለማውጣት የሚለውን ማጭበርበር አንቀበለውም። ትናንትና ትናንትና ግብፅ አባይን ትደብድብ ያለ ፕሬዚዳንት በሱ አድሚኒስትሬሽን ስር የሚሰራ ደባ የሚሰራ ስራ በምንም አይነት ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት መቀበል የለባትም። ብዙ የምናውቃቸው ነገሮች አሉ። እና አንድም አይሮፕላን የትግራይ ህዝብ ከፈለ የትግራይ ቀማኞች የ TPLF ሰዎች እነኚህን የአሜሪካን citizens ካሉ መሀላቸው ካሉ አሰልፈው ማስወጣትና ወደ ጎንደር ወይ ወደ ወሎ ወይ ወደ አራያ መላክ ይችላሉ በቀይ መስቀል አማካኝነት። short of that የኢትዮጵያ መንግስት የአሜሪካንን በተለይም ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ላይ እያለ አንዳችም የአሜሪካን ኃይል እዛ አካባቢ መድረስ የለበትም። ማሽተት እንኳን አንፈልግም። ይህንን ደግሞ እኔ በእንግሊዝኛ አለው። ይህንን መልእክት አርቲኩሌት ማድረግ መቻል አለብን ሁላችንም። በተለይ በተለይ የኢትዮጵያ elite ኦች ምሁራን ተሰብስባችሁ የራሳችሁን የ email signature ሶስት አራት title እየዘረዘራችሁ ከምትጽፉ አንዲት ትንሽ ነገር የኢትዮጵያን ሁኔታ የሚቀይር ባላችሁ ተጽዕኖ እሱን አርጉ እስቲ ዛሬ እና ጨርሻለሁ። ማንም አኮረፈ፣ ማንም ቅር አለው ግድም አይሰጠኝም። actually በጣም ኃይለኛ አደገኛ ሁኔታ ላይ ያለነው አገራችን ያለችው አገራችን እና ማንም ወደደኝ ማንም ጠላኝ ብዬ ወደኋላ የምልበት ነገር የለም። የመንግስትም አካላት ጠቅላይ ሚኒስትሩም፣ ሌሎቹም ሌሎቹም ቢሆኑ ትክክል አልሄዱም ብዬ ሳስብ ፊት ለፊት መደረግ ያለበትን እናገራለሁ። ከማንም ምን የምንፈልገው ነገር የለም። አገራችን ብቻ የአገራችን ህዝብ ብቻ ከዘመን ወደ ዘመን በስስቆቃ የሚኖረው በተለይም አማራው ከደርግ ጊዜ ጀምሮ ነፍጠኛ እየተባለ ሲቆረቆዝ የነበረው በወያኔ ዘመን 27 ዓመት አንተ አማራ እየተባለ ሲቆላሽ የነበረው ሲረገጥ የነበረው ሲታረድ የነበረው ይገደኛል። ሌላው ደግሞ ለአማራ እንታገላለን እያላችሁ እርስ በራስ የምትባሉ እኔንም በየጊዜው የምትሰድቡኝ፣ የምታዋርዱኝ፣ የሆነ ነገር የምትልኩልኝ ባለጌዎች አላችሁ። ብዙዎቻችሁ ስማችሁን እንኳን ለመናገር እንግዲህ ወንዶች ከሆናችሁ ወንድነት እንኳን የላችሁም፣ ባዶ ከረጢት የያዛችሁ። በጣም ይቅርታ እንደዚህ ስናገር። ለአማራ ግድ የሚሰጣችሁ ከሆነ እግዚአብሔር የሰጠንን ይህንን እድል ተጠቅመን አውሬውን አማራውን ዲቫር ለማድረግ ለመብላት 27 ዓመት የበላው ያመከነውን መርፌ የወጋውን ያቃጠለውን ገደል ውስጥ የጣለውን ኃይል ለማጥፋት አብረን እንነሳ። ብዙዎቻችሁ ግን መሳደብ፣ ብልግና፣ የሀሳብ ፍጭት ሳይሆን የግለሰብ ስም ማጥፋት፣ ስማችሁን እንኳን ደብቃችሁ ነው የምትናገሩት። ባለጌዎች ናችሁ ብዙዎቻችሁ። እዚህም ላይ comment ታደርጋላችሁ። እኔ ደንታም አይሰጠኝም የእናንተ comment። በተለይ ስማችሁን ሳትናገሩ ጨለማ ውስጥ ተቀምጣችሁ። እኔ cockroach ነው የምላችሁ እናንተን። ጨለማ ውስጥ የሚርመጠመጥ አይጥ cockroach ነው እንደዛ መብራት ስታበርበት የሚያጠፋ። በሀሳብ ከሆነ በሀሳብ መነጋገር እንችላለን። መቶ በመቶ አንስማማም። ሰማንያ በመቶ ከተስማማን ሀያ percent ቷን ሌላ ጊዜ እንነጋገርባታለን ብለን ሰማንያውን ተቀብለን አብረን መስራት እንችላለን። ነገር ግን መቶ በመቶ ካልሆነ ሰማንያ አልቀበልም፣ ሰባ አልቀበልም ብላችሁ እርስ በራሳችሁ እየተባላችሁ የአንድ የአማራ ቴሌቪዥን እንኳን ሳተላይት ለማድረግ አልቻልንም። በእናንተ ምክንያት ነው ይሄ የሆነው። በእናንተ ምክንያት ደግሞ ለአማራ ቆሜያለሁ። ለአማራ ነው። ለአማራ ብትቆም ትቻቻላለህ። ለአማራ ብትቆም ከሰባ percent ቱን ይዘ ሰማሪያ percent ቱን ይዘ ከዚህ አስራ ሰማሪያ percent እወስዳለሁ ከዚህ ሰባ percent ከዚህ ዘጠና ከዚህ ዘጠና ዘጠኝ ከዚህ ስልሳ percent እወስዳለሁ ብለ ተቻችለ ሁሉን ነገር ስድቡንም ሆነ ውርደቱንም ተሸክመህ ለህዝብ ስትል ትኖራለ ትቀጥላለ። ግን በራሴ የተሞላህ ስለሆነ ነው tolerate የማትደራረገው። አንድ የአማራ ቴሌቪዥን እንኳን የአንድ ሳተላይት ቴሌቪዥን እንኳን ለማድረግ ያልቻልክ ሌላውን ትሳደባለህ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ደገፈ ወይ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ እንደዚህ ምናምን ብለህ ትሳደባለህ። ባለጌ ወራዳ ብቻ እና ከይቅርታ ጋር እንዲህ ስል ብዙ ወዳጆች አላችሁ። እንደዚህ መናገር አልፈለግኩኝም፣ ግን እንደዚህ ብዙ ራሳቸውን ያረከሱ ወራዶች ስላሉ መናገር ስላለብኝ ነው። ከፍተኛ አደገኛ ሁኔታ ላይ ነን ያለ ነው እና ለአማራ ቆማለሁ እያሉ ሚዲያም ያላቸው አሉ። አንዳንዶቹ አስመሳዮች ናቸው። ለማን እንደሚሰሩ አይታወቅም። በአሁኑ ጊዜ ለአማራው care ካረጉ እየተደረገ ያለውን TPLF ን የማምከን ስራ መደገፍ አለባቸው። እሱን ያላረገ የአማራ ጠላት ነው እና ጨርሻለሁ። ይህንን መልእክት ሊደርስ ለሚገባቸው ሰዎች ብታደርሱልኝ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ጠላቶች ለፍርድ የሚቀርቡበትን ቀን ያሳየን። የወገኖቻችን ደም ማይካድራ ላይ የታረዱት አማሮች ደም የኢትዮጵያ ሰራዊት አምኖ አብሮ ከተኛቸው ሰዎች መሃል ባመናቸው ሰዎች የታረደው የኢትዮጵያ ሰራዊት ደም በከንቱ እንዳይፈስ እግዚአብሔር ፍርድን ያምጣ። አመሰግናለሁ። ዳኛቸው ተሾመ፣ አቶ ዳኛቸው ተሾመ። thank